Les contar una historia más antigua de lo que sus ancestros pueden recordar. De las criaturas que de la espesura surgieron, escasos la inteligencia confirieron. Aquel era un bosque Los espíritus nacían y morían en las penumbras. Solo aquel capaz de razonar podría sobrevivir. Nacido del bosque, a el fin San comprendía la muerte como uno de los inminentes peligros del bosque. El espíritu viajero concibió a la luna como su único refugio de la feroz oscuridad. Cada noche perseguía su brillo, aferrándose a él. No podía imaginar morir así seguir contemplando el inquietante atrajo a al lugar que su destino para siempre. Mientras el espíritu viajero se adentraba entre la maleza, el guardián de aquella inhóspita región recibía la noche gustosa. Chimalma, el portador de sabiduría, encargado de registrar los movimientos celestes, alejado de la existencia terrenal y de los miedos de las criaturas de la espesura adolescentes, reflejo de su entorno y acostumbrados a la vida solitaria, lejos estaban de entender lo que la luna les tenía preparado. Kale, siempre peleando para librarse de la muerte, el sol significaba una victoria. En cambio, Shimon Este sentimiento que crecía dentro del vigía no le era desconocido. El miedo tiene solo un idioma. Chimalma, padeciendo los resultados de sus propias decisiones, espera a su muerte. desesperación misma que le era tan familiar. El miedo se alimenta de las almas de los viajeros y de aquellos no aptos para la empatía. Así como el miedo puede consumir realidades, la compasión puede liberarlas. El sabio y el viajero, dos antes acostumbrados a la soledad, encontraron en su contraparte lo que tanto buscaban. Talé dejó de huir de los peligros de la noche y Chimama comprendía el fin la búsqueda de conocimiento carece de sentido si el saber no logra ser transmitido. Entre los robles más viejos se susurra que ambos espíritus compartieron interminables noches de observación. Y al momento de su partida, encargó su labor a su nuevo discípulo. su al alberga incontables historias y soy el testigo omnisciente de todas ellas.